Halo guys, balik lagi bersama saya Segedut Game Oke, kali ini kita biasa ya uh, Rush Hour Arena ya Oke, defense gua yang ini ya Gua masih pakai defense ini kayaknya Kita mulai dari hmm, C3 ya C3 tipis tapi ya Oke Kita langsung start aja lah ya Press Sikat Let's go. <clears throat> uh. All wheel ya, bahaya ini. Gila. Kalau nggak ada yang mati nggak bisa dibom. Oke. Okay. banget ya. Oke. Okay. Hmm. Habisin dulu deh. Oke, okay, ledakin ya. Oke. Wow, keren sih ini. Kita coba pakai ini ya. Oke, si Taor sama si eh si Lakmaran sama Taor ya. Let's go. kencang men no untung ya nggak di strip strip stun bahaya itu oke okay. uh mantap ini uh, eh, tajar Orion yang dulu ya oke okay, tajar si Juno nya dulu oke okay. Kok dia nggak ngajar ini ya? Padahal ada galeon ya. Oke. Okay. Nggak apa-apa deh, ajar aja lah. Oke. Okay. Oke. Okay. Trot, trot, trot. Oke. Okay. Let's go. <clears throat> bisa bisa sih di bom ya soalnya ada si Garu butuh multiple ya kita pakai si apa Dover ya oke okay. damn bos. Oke. Untung ya. Eh. Uh. benar-benar di nerf kayaknya ya. Holy shit. pagi-pagi ya. God. Ini bikin males bener ya. Gila, keren banget ya full resi semua sekarang ya pengiannya. kali miss kita cobain deh Oke, kita cobain nih let's go sec mampus lo oh shit Pusing dulu. Oke, siap. Oke. Lanjut. Hmm. Kita coba ini ya. Let's go. dikejar semua hal pas ya. Salah masuk aja sih defense breaknya. Oke, mantap. Cari lagi bang. Oke. Okay. <clears throat> Mantap. Great. Uh. Nyari 100% ya si Lakmaron gue itu. Oke. Okay. Kenceng gitu ya. Nah, kita coba ini ya. Let's go. Bunuh satu-satu dulu ya. bagus. Hmm, bagus. kita bunuh si uh, ini dulu deh. Hidup lagi. It's okay, man. Coba mati nggak si perahanya? Aduh. It's okay, man. No problemo. Oh. Masih ada ini. ngajar lagi. Oke. Okay. Ajar inilah. Matiin dulu ini si alatnya. Bahaya ya. Matiin lagi nih. Oke. Okay. Okay. Shiny. Okay. dulu deh oke okay. 17 doang ya. Glancing soalnya ya. <laughs> Gila. Ada glancing, weapon break. Mampus, tragis banget ya hidupnya ya. Oke, masih bisa ngekill tapi ya. Oke, sip. Lanjut. Oke. Let's go. Oke, Oke. Okay. Ajar sini dulu deh. Tinggal nih. Oke, okay, mati. Kita bunuh si ini ya dulu. Oke. Okay. Anjir. Buset. Gila nggak mati, men. my god Juno-nya. Biarin lah. Oke, nggak apa-apa. Sudah tower kita ya. Oke. Okay. Coba ini deh, let's go. Oke. Okay. <laughs> Cerbang. Oke. Okay. Wah, ini sih oke-okean oke, mesti kencang ini. Let's go. Hmm. hmm. ngejar bang. Holy shit. Oke. Okay. Ho ho ho ho. Stun. Bahkan. Gila resist, men. Brengsek bener asli ini. Oke. Okay. Masuk list. Oke, okay, siap. Stand dulu lah. Oke. Okay. Gaspol. Matiin lah. Oke. Okay. Ini oke okay nih kayaknya. Pakai ini lagi, let's go. cari ini dulu oke okay. bahaya sih ini kalau di fan breaknya pas ya oh shit oh gila gila bener bisa begitu ya? Hapus dulu lah lo. Oke. Okay. Oke, okay, lanjut. Buset. Oke. Okay. Let's go. Balesin semua satu-satu ya. <clears throat> okay. Okay. Okay. okay. Cari deh. Cari ini dulu. Bentar. Wuh. Sek. Oke. Okay. Bisa stun ya. Bagus banget ya. Mampus loh. Oke, bagus. Oke. Prok lagi nih biasanya nih. Buset, tidur juga. Jar. Jar. Oke. Mantap. Lanjut. Buset. Deras bener, Bre. Kok makin suram ini ya? Ya ini deh. Pada revenge semua ya. Oke. Okay. Tiga menitan lagi ya bahaya ini yang gua tadi kalah kayaknya ya. J. <clears throat> Oke, plus ini ya, mungkin ya. Buset, ngedrop man, Gak bakal sempet ini kayaknya. Ini bisa kali ya. Let's go. hmm, dapat chip mantap eh sama aja tapi eh gila keras banget ya nyerang gue ya habis ya gila men holy shit yang gue attack revenge semua kayaknya ya si kurang bagus ini si gue ganti Juno kali ya di sini ya Oke, habis ya. Kayaknya C2 gue ya. Ah, C2 brengsek. Oke, segitu dulu dari gue. Thank you. Comment, like, subscribe. Bye-bye.